印度是当今唯一可以挑战中国的国家，随着中国的迅速崛起，这一论调就时常占据着欧美媒体的头条。在西方的渲染里，印度无论是科技还是经济都已经直逼中国。然而，事实真的是这样的吗？大家心知肚明。但可以肯定的是，印度的新冠疫情确实已经做到了全球第一，毋庸置疑。去年就有粉丝把印度比喻成养狗场。 预言印度的疫情数据被严重隐瞒、虚假，迟早会引发疫情大爆发。果不其然，现在真的爆发了。其实早在上个月，印度单日的新增病例就已经突破了全球纪录，但这只是开始，更大的爆发还在后面。速度激增如同海啸一般，把印度原本就已经很薄弱的医疗系统给逼到了极限。新德里长期以来资金不足的公立医院已经不堪重负，而私立医院更是一床难求。 素不相识的数个病人被迫同时躺在一张病床上，也是常有的事，甚至严重到每日死亡人数上升至接近两千人，真的是在多重意义上让人感到窒息。而导致印度疫情失控的元凶之一，就是今年二月份报告的 B 幺六幺七新冠病毒变异体。目前，此毒株已蔓延到了至少全球的四十四个国家，大家的心里普遍担忧，所以很多粉丝就会问巴拉：印度疫情会不会波及到中国？ 中国的疫苗对印度的变异毒株还有效果吗？本期阿拉就从几个方面来解答大家心中的疑惑。如果视频能让您有些许收获的话，记得点赞、关注加三连支持一下哦。在印度疫情最严重的地区，超过百分之七十的患者感染的都是 B1617 变异病毒，这个数据大大的超过了英国新冠变种的覆盖面。其实啊，在去年的十月份，印度西部的马哈拉斯托拉邦就发现了这种病毒的变种。 科学家还将其命名为 B1617，也称为超级变种，因为这一变种的刺突蛋白发生了双重突变，比原始毒株更具有感染力，所以也有人把它称为双重突变。但实质上，这种变异并非只是双重突变，而是发生了十五个以上的突变。病毒的突变是怎么发生的呢？通俗理解就是，病毒是种非常狡猾的生物，它的变异就从未停止过。病毒依靠宿主进行生存和复制。 新冠病毒通过 S 蛋白介导进入人体，该蛋白中的受体结合域和 N 端结合域可以作为新冠病毒综合抗体的两个靶点，让遗传基因进入人体细胞，并读取和复制遗传物质，合成更多的新型后代，以达到更强大的传染力和逃避免疫抗体的能力。但是，并不是所有的复制都是精确无误的，在这个过程中可能会发生错误，这些错误会让病毒的基因组发生改变，这就是病毒变异的过程。 病毒本身并不能改变突变的方向，有时候也会发生社会性死亡，比如某些病毒在突变的过程中可能会出现病毒感染力减弱、传播力下降的情况。不过随着病毒的不断传播，毫无疑问，传播能力和生存能力更强的病毒最终将会占据优势，而 B1617 这个新一代的毒王就由此诞生。都说人体就是病毒变异最舒适的温床，而印度被网友调侃为“养骨场”，并不是没有依据的。 在去年美国和印度疫情开始爆发的时候，印度也搞了封锁，控制疫情的蔓延。但是印度的老百姓实在是太穷了，封锁隔离之后，底层民众没有了收入，根本就无法正常活下去。如果再继续封锁下去，将会引发印度的社会稳定问题。而此时美国正巧处在疫情大爆发的失控阶段，看到美国作为超级大国都没能控制住疫情，印度上层就像找到了完美的借口，心想。 有美国这个挡箭牌在前面，印度疫情失控就怪不得我们了。美国都搞不定的事情，我们这点水平又怎么能搞定呢？毕竟老百姓还是要吃饭的嘛。于是啊，印度就陆续放松了疫情的管制，在三月份还多次举行了各种恒河沐浴庆祝大壶节类似的大型聚会，彻底放弃了社交距离，转而把心思放到了搞经济上面，甚至还翘起了中国的墙角，抢起了我们的订单。 同时，美国也在一边利用贪小便宜的印度，不断怂恿印度在我们的边境搞事情。结果，印度把有限的财力都花到了武器的采购上，哪里还有多余的资金来抗击疫情呢？所以啊，把印度疫情大爆发的原因归咎于病毒变异是不太贴切的。我认为，主要的原因还是印度的高层太作，导致医疗设施被挤兑。比如氧气机，印度对氧气的供给是完全跟不上需求的。 原本很多人只要有足够的氧气就能够活下来的，而结果是很多的年轻病人因缺氧而失去生命。可以说，印度目前最需要的是氧气，氧气胜过任何的药物。我国网友除了对印度高层表示愤怒之外，同时也很担忧中国会不会受到印度疫情的波及。一个国家公共卫生防控能力的水平，直接关系到传染病能否被确实的控制和防治下来。这次疫情不会对中国产生太大的影响，但影响必定还是有的。 比如今年的四月底，包括中国和印度在内的多个国家派遣专家到越南进行考察，同住一家隔离酒店。由于印度方面的不严谨，导致中国的五名专家感染了印度发现的新冠变异病毒。经广西的彭祥友谊关口岸回国，在隔离期间相继被确诊。而事件的重点是，我国专家为什么还会被感染呢？所以接下来巴拉要聊的就是疫苗对印度的变异病毒还有效吗？按照我国的规定，任何公民出入境都需要提供新冠疫苗的接种报告。 这也就说明了，这五名专家是打了疫苗才出国的，但还是被感染了，甚至其中还出现了一例重症。可见印度的变异毒株有多厉害了。那这是不是就说明疫苗对变异病毒没有效果了呢？当然不是，恰恰相反，疫苗起到了很好的抑制作用。为什么这么说呢？新冠病毒的突变会导致新冠疫苗的效果下降是不可避免的，毕竟。 现在的疫苗都是基于早期尚未发生变异之前的病毒研发出来的，而关键点在于突变究竟让疫苗的保护能力下降了多少？科学家们为此做了一项研究，用十五份免疫过的血液样本进行分析，观察毒王 B 幺六幺七的综合作用。研究结果显示，所有血型都能够有效地抑制野生型病毒 S 蛋白的进入，但对 B 幺六幺七的抑制效果较差。 这就意味着，目前接种的疫苗可能对预防印度的变种毒株不一定那么管用。但疫苗的打与不打差别可就大了。一方面，绝大多数的人都没有针对新冠病毒的先天免疫力，对新冠病毒是易感的。感染发病后，有的人还会发展为重症，甚至造成死亡。接种疫苗后，一方面，绝大部分的人可以获得免疫力，从而有效降低发病、重症和死亡的风险。 另一方面，通过有序的接种新冠疫苗，可在人群中逐步建立起免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行。也就是说，无论你是否接种疫苗，都仍然有可能会感染新冠病毒，但感染的程度和身体损伤的程度是大不一样的。所以在越南被感染的这五名中国专家，表面上看打了疫苗之后，感染率依然为百分之零。但大家没有留意到的是，面对印度的毒王，这五名专家的恢复情况非常的好。 说到这里啊，我们做个小调查，各位打了疫苗的，请在屏幕上扣一，分享一下你的感受；没有打的，也可以说说您的顾虑。之前就有网友提出，很担心大家会过于依赖疫苗，打了疫苗之后会放松警惕，出门都不戴口罩了。如此看来，这样的担忧并不是多余的。这个事件再次给我们敲醒了警钟。现在各国最担心的问题，就是印度疫情失控后会把全世界拉下水，对全世界经济又是一次重创。 所以各国为了自己的利益，纷纷对印度实行断航、断贸易的往来。而对于我们来说，相比起印度疫情的影响，我们更应该谨防的是印度狗急跳墙。为什么这么说呢？一旦印度疫情持续的恶化，印度上层为了保住统治地位，不排除会在我们的边境再次搞事情、转移矛盾的可能。而对于我们的普通老百姓，面对未知的变异病毒，只能靠疫苗、靠防护。 国家为全民提供了免费接种疫苗，我们也要积极响应，配合疫苗接种，尽快达成国家群体免疫的目标。另外提醒各位，在人群密集的公共场合，必须要做好个人防护，佩戴口罩，这是对社会负责，也是对自己的负责。最后，巴拉还是忍不住要唠一下，欧美媒体大肆渲染印度经济、科技直逼中国的相关论调。 我的观点是，印度不可能成为中国的对手。在发展的过程中，印度的社会问题、土地分配问题、贪污腐败的问题、种族问题、不成熟的民主体制问题、贫富差距的问题，会一个接一个的被引爆。